Cześć wszystkim, tu znowu ja Wikicia. <laughs> Dzisiaj już nagrywam e, drugi film, bo jeden źle <laughs> nagrałam w formie nagrania takiego, że tylko z głosem i <laughs> teraz nagrywam normalnie. Mam nadzieję, że mi się ten film uda. <sighs> No i dzisiaj nagrywam z Literio. Nie wiem, czemu mi się pokazuje Katrin, ale okej. Okay. Sumownik Minecrafta. Yy... No. I gramy. <laughs> Nie muszę tłumaczyć na czym polega ta gra. Wszyscy dobrze wiedzą. Też dla tych, co mało oglądają YouTube'a, to wytłumaczę. Po prostu jesteśmy wężem i musimy zjadać y, takie kulki, żeby być coraz dłuższym. No i no też grubszym, jak jest już bardzo wielkim, to też się grubieje. Y, no i jak jakiś wąż y, w nas y, uderzy, tylko nie w głowę, to y, się y, zabija. One się możemy zjeść y, z nim kulki, takie, które dają najwięcej długości, czyli masy. O, też jest warte dużo. To złapać. Jej, złapałam. Y, no i... No i my też możemy się rozwalić o innych graczy. Nowe skiny dodali do tej gry, wow. Ale się, e, ślepiec. Ja lepiej gram. Czy są jakieś boty? Takie miały takie podobne. Ci dwa gracze. Kurde, chcę złapać tę masę, to weszło. Się boję trochę tej sopki. Mm, bo mi może zjeść oczywiście. Ojej, ojej, ojej, ojej. No wcale nie jestem taka krótka. A, zjadł mi. Ojej, jakie fajne nowe skiny dodali. Dawno w to nie grałam. Oczywiście, przez nieuwagę, przez patrzenie na ten skin Rozwaliłam się. Dobrze, jeszcze raz. No, fajne powitanie. <laughs> Jakiś kawałek masy mi się tu wziął i jestem trochę dłuższa chociaż. Oj, jak klikniemy możemy tej biec, znaczy no tak szybko iść właśnie tak, ale przez to yy, tracimy masę. Właśnie, to, to wspomnę sobie, to zjem. No nie, już myślałam, że zjem tego dużego. Nie chcę star table. Tam stable. Table to stół jest. Sniterio. Fajny nick. 2 na 10. Nie muszę wymyślić czegoś oryginalnego. Chociaż ja też nie musiałam się tak dużo wysiedzieć nad moim nickiem. Bo to jest moja nazwa z YouTube'a. Chyba wyraźnie to widzicie, nie? Zaraz, spróbuję zjeść jakiegoś wielkiego. Nie! Ojej! <laughs> Zjem! Zjem go! Zjem go! No nie! <laughs> Znowu się rozwaliłam. To świecidełko! Świecidełko, chodź! To świecidełko! Nie, no świecidełko, nie uciekaj. No, jestem za mała, żeby zjeść świecidełko. <laughs> Bo te, te, te takie wielkie te świecidełka to akurat y, trudno złapać, bo one uciekają. <gasps> No nie! Spróbowałam <laughs> zjeść takiego wielkiego i on sam nie zjadł. Dobra, nie czaję się na tych wielkich. On nie jest wielki. I nie, nie mam tego haka na oddalanie sobie ekranu. Jest. Tutaj w rogu, w tym dolnym prawym rogu jest mapa, gdzie ja jestem. W którym miejscu na mapie. Kurde, wszystko mnie tu chce zabić. Kurde! Są sami geje. No widzicie? <laughs> sami geje. Nie wiem, czy to mieli na myśli twórcy gry, y, jak tworzyli tego skina, ale nieważne. Znowu. Dobra, teraz gram na spokojnie. Y, nikogo nie staram się tak koniecznie, koniecznie zabić. Teraz y, ten kolor y, to wygląda trochę jak drżownica. Ojej, <gasps> ojej, ojej. Koleś, nie szalej tak, bo sam się mnie roz, rozbijesz. Oj. <laughs> Oj, ojej. Ojej, ojej. No, trochę sobie pojadłam. Świecidełko. tutaj taką taktykę, że staram się tak bardzo y, nie sprintować. W sensie tak szybko pełzać. Bo biegać to, to bieganie to raczej się nie nazywa. I wyglądam trochę jak dżownica przez tego skina. Chcę <laughs> iść tam na środek, tam jest najwięcej graczy, których można zjeść. Boże święty, no. Właśnie, i tak, ym, i to nie jest tak jak agario, tylko to jest literio i tu nawet taki mały y, dupek może zabić cię, jak jesteś takim wielkim kolosem, który na przykład jest w topie albo coś. Pierwszy jest Wersi. A przypomina mi to nick jednego youtubera. Chyba kolejny taki bot. Znowu taki podobny nick ma. Wow, jak się tu rozwalają. Czemu on mnie nie rozwalił? Cheater! No chyba go nie okrążę. A spróbuję troszkę. <gasps> Nie, nie będę okrążać. Sam się rozwalił, <sighs> Ten koleś, co mnie zabił, w końcu sam się rozwalił. Bardzo szybko. Lol. A chcę na środek iść. Asa, nie, dobra. Załapał się. Dobra, nie załapał się. Chociaż tu jest jeszcze jakiś kawałeczek. Wziąłem kupę po nim. Jakim, co, jakim cudem ja się o niego rozwaliłam? Oj, coś mi nie idzie. Ile się już nagrywa? 15 минут. Дживаками. Урда! странно. Нам же нагревом. bossa, ale okej. O, znowu te świecidełka, co uciekają. Jej, siadam świecidełko, teraz zjem po sobie kupę. Świetnie. <laughs> Wyobrażacie sobie jeść swój kał? <laughs> Tam się o mnie rozwalił. To to ja rozumiem. <laughs> Żeby jeszcze wszyscy byli tacy. Że się o mnie sami rozwalają. Yy, o Boże. Na pewno nie był mandzia. <laughs> Jak nie znacie youtubera Mandzie, to on jest mistrzem w solitario. I nie, wcale go nie reklamuje. On mnie okrąża, czy... Nie, z dwóch graczy z kimś samymi <laughs> skinami. Oj, ale się zaplątałam. No... Mm. Dobra, kończę odcinek, bo nie mam się, wkurzyła mnie ta gra. To do zobaczenia i papa. Pa. Nie będzie dzisiaj odcinka, bo jeden nagram i tak jak mówiłam na początku odcinka, źle go nagrałam. W postaci nagrania takiego, no, yy, głosem tylko, bez obrazu. I no to do zobaczenia i papa. Pa. Do następnego odcinka, który będzie najprawdopodobniej jutro.